Hola, soy Marta y pertenezco a la Corporación Tamar. Quiero contar con tu apoyo económico para continuar con nuestra labor social. Te invitamos a que hagas parte de este gran proyecto. Apoya, tu aporte es muy importante para este proyecto tan enriquecedor que tenemos. Únete a esta gran Contamos contigo.